ассалауму алейкум қазақ елі алматы қаласы мына бүгінгі эфирге шығып отырған себебім осы екі күннен бері бүкіл қазақстан бойынша бас көтерер белсенді азаматтарымыз бәрін соттап жатыр ұстап жатыр қазір осы екі күннен бері ұсталып сотталғандар мынау оралдан лұқпан ахмедияров астанадан нұржан Алтаев Алматыдан Рысбек Сәрсенбай Әлнұр Ильяш Асылбек Қараев Мұхтар Тайжан осылардың бәрі осы екі күнде сотталғандар кеше тағы марат айтпайып болғанда айыппұл салып жіберіпті сексен жеті мың теңге мысалы біреулердің айтқан сөзінен білгенім елу шақты адамды соттайды болмаса штраф салады деп айтады ә, сонда бұл не болып бара жатыр өзі отыз жетінші жылғы репрессия болып жатыр бізде қазақстанда мен өзім түсінігім бойынша мына тоғызда шыққан митингті құратып бүкіл ел таныр ел көтерер бас көтерер азаматтарымыз белсенділеріміз соттап жатыр неге бүйтіп отыр дегенге себеп іздесек менің өзімнің ойым айта кетейін өздеріңіз көріп отырсыздар жан жақта халық бас көтеріп жатыр қымбатшылыққа жұмыссыздыққа наразы топтар бірігіп бас көтеріп жатыр қазақстан бойынша өткендегі жаңаөзеннің көтерілісін көрдік э, астанаға барып э, министерствоның алдына барып жатып алды өз жұмыс сұрап ассалаумағалейкум э, <coughs> ерік қалай өзің жақсы енді бәрі пока оларды алдап сұлдап қайтарды да енді мен кешелі бері естіп жатқаным жаңаөзенде де тұтқындаулар болып жатыр дейді оларды да соттайтын шығар оларға да айыппұл салатын шығар олардың бар ойлары астанадан шығарып салу керек болды бұларды алдап сұлдап бұл енді тіпті масқара жағдай сонда бізде қазақ өз құқығын, өз құқығын қорғауға да болмайды екен бәрін соттайды қудалайды ана петропавлдағы сепаратистер жүр ауыздарына келгендерін оттап олардың іс әрекетінде қылмыстық қылмыс жоқ екен оларды қалай тайраңдаған кейін сол тайраңдап жүр және де оған мынау ешқандай жаңадан тағайындалған депутаттар депутат сымақтар ауыз ашып бір ауыз наразылық білдірмеді енді мынау жаңаөзендік жұмысшыларға да депутаттардың көмектесіп жатқан шамалы жаңа үш депутатымыз барды қолдарынан түк келмеді былай халықтың көзіне көріп қалу көрініп қалу болды ма қайдам әйтеуір қолдарынан ешнәрсе келмегені ақиқат ол енді бұл сайлау біткенше болғанша уәделерді үйіп төкті бәрін қатырамыз деп енді дәл мынау сын сағаты келген кезде үнсіз отыр бұларды халық қалаулылары деп атауға болмайды және де енді мынау көріп отырсыздар жаңа таста фосфор жұмысшылары оларда айлығымыз көтерді олар да шығып жатыр бас көтеріп жатыр одан кейін бүгін көріп отырмын мен шымкентте де жаңағы солярка бензин қымбаттауына қарсы бас көтеріп жатыр екен ал енді ол солярка мен бензин қымбаттаған соң барлығы да қымбаттайды бүкіл тұтынатын тауарлардың бәрі қымбаттайды цепная реакция ғой бірінсіз бірі болмайды ә, бұл жерде енді халық таппа, тағы да жаппай көтеріліп кетуі мүмкін дәл осындай көтерілген кезде мынау бас көтерер азаматтарымызды түрмеге жауып қоятын соны әдейі жауып отыр ма деп ойлаймын мен халықтың басын біріктіріп кетпесін деп мынау былтырғы қаңтар оқиғасында қаңтар көтерілісінде де дәл осындай жағдай орын алған екі күн бұрын жүздеген активисті қамап тастады э, халық басшысыз қалды қалды да провокацияға жол беріп қойды а провокацияға жол бергені ол тоқаевтың ескертусіз оқ атуына бұйрық беруіне жақсы сеп болды бұлар тағы да соған әкеле жатыр ма деп ойлаймын мен сондықтан да мынау бүкіл белсенділерді соттап жатқан себебі сол ма деп ойлаймын өз басым менің енді әркімнің өзінің ойы бар пікірі бар ә, мен айтқаным шілей шілей көп қатеде кете қойған емес осы күнге шейін ә, енді мен үшін бір жаман нәрсені сезетіндеймін өз басым енді мынау тағы да халық көтерілетін болса тағы да халықты алып жүрер алаңда бас көрсетер азаматтарымыз түрмеде отыр жауып жатыр жала жала жауып бәріне де тағы да сондай масқара бола ма деп қорқып отырмын өз басым ондай жағдайда не істейміз мен түсінбей отырмын қазір бұл биліктің ойлағаны бұл елде болып жатқан мынау мәселені мынау тоқаев біле ма жоқ әлде қасындағы екі жүзді сұмпай жалақ жексұрындардың президентке қарсы жасалып отырған саботажы ма бір кланның тапсырмасы ма бұның бәрі халықты ашындырып тағы да алаңға көтеру алаңға шығару мен өз басым бұны солай деп ойлаймыз саботажау деп сол президентке қарсы істеліп отырған әрекет президенттің де жетісіп отырған түрі жоқ өткенде былтырғы қаңтардағы талай қазақтың баласын аттырып жіберді не оған кешірім сұранады не түсіндірмеді не үшін ондай бұйрық берген кім оны подставить еткенін және де мына өлгендердің жақындарына көңілді айтпады. онысымен онысымен қоймай жиырма мың террорист келіп қайтып ұшып кетті деп айтып алып енді белсенділердің арасынан террорист іздеуде барлық жолменен <coughs> ал бұл жерде керісінше егерде сол жерде белсенділер болғанда мынандай жағдайға жете қоймас еді деп ойлаймын өз басым бұлар енді халықты тағы осы жолға әкеле жатыр бұл қолдан жасалып отырған қымбатшылық деп ойлаймын қолдан жасалып отырған репрессия халықтың ашу ызасын туғызту алаңға көтеру енді біреулер отыр енді одкны әкелдіре алмайды ол путин соғыспенен қол босамайды деп қазір оларға ОДХ-ның әскері керек жоқ деп ойлаймын билікке өйткені олар қазір қарулы күштерден ішкі істер министрлігінен дәл осы митингтерді басу үшін халық наразылығын басу үшін арнайы жасақтар жасақталуда енді халықты қыратын болса ол одкның әскері басқаның әскері деп айтпай ақ қазақтың өздері қырып тастайын деп отыр мынау жаңаөзен мұнайшыларын көрдік астанада барғанда қалай алып кеткенін олардың зіңгіттей зіңгіттей жігіттер қойша сүйреп аптызыққа салып алып кетті бәрін енді 37 жылы деп отырған менің сол жаңа жаңаөзендіктерді де ә, жаңаөзенде қамап жатыр дейді ұстап жатыр дейді енді мен оны достоверный фактім жоқ бірақ фейсбуктан көргенім осы ассалаумағалейкум мәке биліктің күні біткенше бұлардың мына халықтың да шаруасын бітіретін болды ғой әбден діңкелетіп мен мынау жаңағы қазіргі бас көтерер белсенді азаматтардың сотталып жатқанын не үшін сотталып жатқанын мен айтайын деп едім менің өзімнің ойым сол жаңағы алда қымбатшылықтар келе жатыр халық көтеріліп кетеді сол кезде солар басқара алмай қалсын деп сол бас көтер азаматтарым соттап жатыр деп ойлаймын тура бұл жиырма екінің қаңтар көтерілісіндегі жағдай қайталанып келе жатыр менің өз ойым сол бұл неге осыншама репрессия жүріп жатқан осы екі күн ары кетсе үш күннен бері мынау халық парламентін құрамыз деп өткенде сондай шешім қабылдаған дәл осында сотталып жатқандардың қазір бәрі сол халық парламентінің мүшелері бұны неше сонда халық парламентінен қорқып отыр ма бұл билік және де мынау фейсбуктарда көріп жүрміз қазір мына сотталғандардың бәрі клоундар өтірік анау деп әңгіме айтатын бықсып отыратын белсенді сымақтар бұндай сөздерін қылып бұл нағыз арандату деп есептеймін сендерді халықтың арасын халықтың бірлігіне болдырмау Араға провокация жүргізді сендердікі тек қана Бұны сендер өз ойларымен істеп отырсыңдар ма әлде биліктің тапсырмасы ма мен ол жағын білмейді екенмін әлі бірақ істеп отырған әрекеттерің биліктің әрекеті халықтың басын біріктірмеу үшін араға от салып ыдырату ондайларды көріп жатырмыз ә, және де олар кім кім екенін уже маскалар шешіліп те қалды кімдер осындай ойда екенін мейлі мынау тайжаны болсын арманы болсын нұржаны болсын мен егер де шындықты айтатын болсам өз басым олардың жеке бастарына өздеріне мен де жүз пайыз сеніп отырғаным шамалы тек олардың дәл осы жолы істеп отырған әрекеттері мына халықтың бірлігін біріктірейік деп сол үшін әрекет жасағандар үшін мен оларды сыйлаймын пока олар осы позицияларын болған кезде мен өз басым оларды қолдаймын кім болса да ал енді соларды мынаның бәрі клоун екі жүз дегендер өз басым олар туралы пікірім биліктің әрекеті бұл биліктің тапсырмасын орындап отырасыңдар өттерің жарылып кетсе де айтарым осы сендерге көмектеспесең көмектеспе еш болмаса аяқтан шалмаңдар диванда отырсыңдар ма отыра беріңдер дальше ал әрекет жасағандардың аяғынан шалушы болмаңдар сендер өздерің ақылдысыңдар өздерің шынайысыңдар өздерің өздерің солай сеніп жүре беріңдер ал әрекет бірлік үшін әрекет жасап жатқандарға күйе жаққандарын қойыңдар біреуге боқ жағамыз деп сол боқ өздеріңді қолдарыңда қалатын естеріңе шығармаңдар менің айтайын дегенім осы еді және де мынау бүкіл сотталып жатқан саяси тұтқындарға бостандық талап етемін оның ішінде ол жұмыс сұрап сотталған ержан елшібаевтан бастап данат намазбаев марғұлан боранбаев ермек нарынбай жанболат мамай талас нұрпейісов әйгерім тілеужан тағы да көптеген саяси тұтқындарымыз бар қазір солардың бәрін босатуын талап етемін егер де осылардың бәрі босап шығатын болса дәл қаңтардағы оқиға енді қайталанатын болса дәл сондай жағдайға жеткізбеу үшін бұлар бәрімізде, арамызда бостандықта жүрген қажет бәрімізге де ә, менің айтайын дегенім осы сау болыңыздар рахмет бәріңізге тыңдағандарыңызға